Kayaknya kok bisa angin ya. Iya, Bud. Hah? Info. Wah, sarungnya iki korban. Sarungnya iki korban iki. Oleh ini Tom, itu loh. Si, si. ya? Gede ada udah tul. Iya. Oh, jangan nembak murah. Pengen nggak tahu, Ayo. Bus. Engko mobil iso mlebu ra? Paling sore ngene. Sore kene. Mobil engko mulkane. Hah? Mas, udah, ya, ya? Ini asli hartanya kesat apa anu enggak ini, Ini kalau boleh. terus. Juara ada Salah. Nah, wis, dikono. Dikono. Sumpet lirine. Sup. Orang jebone Kaya kae lho sing kidul ku lho. Isolasi mau lek nang. Wedok. bikin gitu juga ya punya racun lagi iya sini Oh, that's a good one. langsung makan eh pan fun. atas nusan Wait. Dur bedan dur. Dur jebol. sake goreng sake sake sake sake Tepat. Engkah, Dur. Ganti gulung ae anone.